escoban ich nata Jesús muda yishpuk puch onyosh to ma ya judeña shriñida ap wan yit es ya nabat ta khaich nanda na fang ya nabat pa ya nabech nach ham enong nibu mi win kon ach pa salim ha ko ham nach ha komne es a khaich nyosh es nibat Chod den chun hiot kya nam nach yfang ya pta ki push ngoch. Es di benach hwang ya nabat pa. Ishpuk puch ya yarsd mattu'g israelitit benhui'ge ha'i ya ya wa'adzd net o oh, tniners de hafang ist an maaje Ja spuk ook is die benach moet eh, me ha kordang mun awin die besmis chuk mu majak, tam cham ya nbach is nidige ki ha'ich ak ye panershp net afang ezoi ni pun tim bat tkamzach pun kya pedios tmyoich mi meezich kums midod kotsmi met maatje. De ochtend kokjats een christetje. Hij iets een, niakes havien, maar je christen. Maar toen ga ik pekken. A puk bij je juk, ga een moed tegen, ga die even pek. Sa puk bij je Ha ga met naar mijbe, negen zondag, kocham moed iets, maar ja moed toen, ga met naar mijbe. Is me door iets, ga kjas met jak. Is nanden, zondag bet zot gedak, ko je ga iets, het paneurste ga Jesus. Jesus je nege mir windeke adet. Es ewan niges na wa na mutske. Matko Jesus tjoin sa pot, bach nege mirhic gedin ma naš de dhaj. E cden naš vini de Pač Bach he is ni hawo di be hay hayan naš Per Perdi be kzak sa pot, je nikop kaç trekki. Pač je midaç di be tet is istmadai. Perni punt kamabek di be je chak. Ha hay di be kupek va ayuk. Diba yë kias, nikëxëk ko'otëyajtën, de Dios kias. Pën Dios të kesëch, Dios yayuk e meyakpi. Ese Dios moy a Jesús y Espíritu Santo tegeki. Had Dios tech en strep, a yung, es tegeki, tu kdekjai diba ha e e at, diba mi bek, ha Dios yung, mi dach bi hikjatën vinëshë vinë tiempa. Per diba me më en je Dios yung, kiat më dach hikjatën vinëshë vinë tiempa. Yë yë, ja zhahëp, ha mëgtë gjonën dhe bëdhjës ma ojtëp.